Isten kedves kény, megérkeztem. Azt megismernek én így errefelé. Hozni szerettem volna maguknak egy kis tanyasi friss tojást, de a Riska beszélt róla. Azt mondta, na igen így, így szépen magyarosan, azt nálunk így beszélünk. Szóval azt mondta, hogy nem vigyél oda tojást, már hogy az is faluhely. Le, van ott elég tojás. A tiéd meg mire odaérsz, ma úgyis csipogni fognak. Hát igen. Jöttem. de még hogy hogy? Hát, Képzeljék háromszor kerültem meg a templomot, mert igaza volt a Liskának, a maguk, maguk települése tényleg, tényleg a jó Isten háta mögött van. Bizony. Ja igen, mondja itt az az úr, hogy jól jött volna a GPS. Az a helyzet, hogy van a kerékpáromon. Kárpáti unokámra szereltem. Amikor megláttam, mondtam is neki, nem ez a francos nyavajára lenne nekem szükségem, a féket javítsd meg. Azt mondta, ugyan nagy mutter. Hát, ne legyél már ilyen, hamarabb odaérsz. hová a Szent Péter szín elé? Hát nem oda érkeztem meg, lassan megérkeztem ide. Igen, jaj, de hát ezek a migránsok. Hát igen. Azt hittem velük találkoztam. De kiderült róluk, hogy Lelketlen leánykereskedők karjaiba futottam. Ha bizony. mikor rágyüttem, miről van szó, mondtam is nekik, hogy velem bizony rossz lóra tettek. Már hogy én már nagyon régén voltam kis nyány. Hát erre nem nagyon szóltak semmit a piszkok. Ha rögtön elengedtek, akárhogy is tiltakoztam. Na de, ezek után a megpróbáltatások után megérkeztem ide a maguk szép falujába. Bizony. Ja, hogy a riskát hiányolja. Nem, ő nem gyűjt nagyon akart jönni, de mondtam neki, ez a kerékpár kevés lesz kettőnknek. Ha bizony, fejébe vette, hogy megtanul kerékpározni. Tudják, mikor voltunk benne az osomba, látta azon a fránya teljes dobozon a biciklis tejet. Ugyan, Hát, alig bírtam ne beszélni róla, hogy velem jöjjön. Na de aztán csak megértette, valakinek vigyáznia kell. Vigyáznia kell a tanyára. Na meg az uramra. Ne bizony. Ha őre egy kicsit nem figyelünk oda. Hát rögtön rögtön előjönnek költői hajlamai. Hogy, mi, hogy miben áll ez? Jaj, szegényként még legénykorában lenyelte a tollat. Bizony, azt mondják, töltő tollat nyert. El is hiszem, mert hogy azóta öntirálja tintát. Ám meg ugye van ottan tanya, tanya helyen, úgy bőven. Ha meg nincs, hát ő, tehát az se zavarja, mert ő azt akkor is megtanálja. Há, bizony. Így van ez, kedves kéim. De azt mondják nekem, hogy ne idegeskedjek. Hát, mert attól megy föl a cukrom. Hogy, hogy, hogy, hogy kik mondják? Hát a orvosok mondják. Hát, mert se hallok tőlük, csak hogy ne idegeskedjen öreg anyám, mert fölmegy a cukorja. tudom, hogy mi megy fel a cukrom. Na de a kávé, kenyere, meg a, a töpörtyű. Hát, hát kérem, erre még a orvosok se tudnak nekem mit mondani. Ők se tudják, ezek mit ő mennek föl. Mondják, maguk tudják. Hát ha valakinek van valami ötlete, súgják meg nekem, egy darabig még itt leszek önök között.